Bonjour euh, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Euh, je voudrais, euh, par la grâce de Dieu, que nous partageons encore ce quelques versets sur le jeûne. Ainsi, encore un autre sujet qui est mal interprété, mal compris par un grand nombre de ceux qui nous ont prêché la parole de Dieu, en nous faisant croire que le jeûne, comme euh, le définit le dictionnaire, ce serait euh, une façon de se priver de la nourriture euh, ou une façon de se priver de tout ce que l'on peut manger, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit d'une révélation. Et donc, par la grâce de Dieu, nous allons lire dans la Bible. Nous allons toujours repartir à la source pour comprendre les Écritures. Donc euh, prenez vos Bibles avec moi. Nous allons lire dans Ésaïe 58, on va lire tout le chapitre et on va aller dans Matthieu 6 pour comprendre ce que le Seigneur veut dire exactement du jeûne. La Bible dit ceci, « Criez à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne, si tu ne, ne les vois pas De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos pensions et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez. Voilà. Pour frapper méchamment du doigt, du poing, vous ne, jugez, jeûnez pas comme le, euh, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendu en haut. Et c'est là le jeûne auquel est-ce Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir Un jour où l'homme humilie son âme, voilà, le jeûne où tu te mets dans la poussière, tu veux même pas brosser ta bouche, hein tu veux même pas te laver. Est-ce là le jeûne que le Seigneur prend plaisir Courbez la tête, il dit, comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne Voilà, le Seigneur te pose la question. Là, par exemple, en période de soi-disant jeûne, tu es en train de te courber, tu, tu, tu, tu, tu veux plus dormir au lit, tu vas dormir à, à même le sol. Est-ce là le jeûne que le Seigneur prend plaisir Un jour agréable à l'Éternel. Écoute, bien-aimé, voici le jeûne auquel je prends plaisir, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit ceci, détache les chaînes de la méchanceté. Bien-aimé, le jeûne, ce serait de se détacher, se, séparer de la méchanceté. Ce serait le jeûne que le Seigneur prendra plaisir. Hum. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Toi qui opprimes les autres, parce que tu as un peu de l'argent, soi-disant tu es chrétien, tu opprimes les autres. La Bible dit de ne plus opprimer les autres. Ce sera pour toi un véritable jeûne. Hmm? Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Voilà. Des chrétiens incapables aujourd'hui de donner quelque chose à son frère, à son... Hmm? Et faire entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas là où dormir, tu ne peux pas l'aider parce que tu ne connais pas son état d'âme. Oh, fais attention frère, fais attention sœur. Tu ne sais pas d'où vient la personne. Tu ne sais pas quel esprit il transporte. Mais toi, tu as Jésus-Christ. La Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Mais si réellement tu connaissais cette, cette parole, un jour nous allons revenir sur la foi. Qu'est-ce que c'est la foi Nous allons comprendre que la foi, c'est la connaissance parfaite et profonde de Jésus-Christ. Quand tu connais Jésus-Christ, pardonnez-moi, <clears throat> quand tu connais Jésus-Christ, tu n'auras pas besoin de connaître l'état d'âme de la personne. Tu vas considérer que c'est une personne humaine. Donc, elle a besoin de ton attention. Elle a besoin de ton aide. Voilà. Alors, il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Voilà, alors ta lumière poindra. Tu n'auras pas besoin de, de ne pas manger. Ça n'a rien à voir. Le manger et le boire, c'est des choses charnelles qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Hmm? Et ta guérison germera promptement si tu étais malade. Et comme ça, ta guérison va te suivre. Tu n'auras pas besoin de ne pas manger pour que tu sois guéri. Je vais rentrer dans un jeûne de 40 jours pour que ma maladie parte. Alors que ton cœur est noir, comme une pierre noire. Hmm? Il dit, ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voilà, bien-aimé. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. En ce moment, quand tu pries, le Seigneur va répondre. Tu crieras et il dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim tu n'en as pas assez. Mais tu dis, à cause de l'amour du Seigneur, cette personne souffre. Non, moi je la donne et je vais, moi, me débrouiller. Je vais, moi, supporter. Parce que je vois que la personne est à l'agonie. Elle va, elle va mourir. Tu, décides de donner ta subsistance à l'autre. Hmm? La Bible dit, si tu donnes ta propre subsistance, subsistance, je vais y arriver, à celui qui a faim, si tu euh, rassasies l'âme indigente, ta lumière se levera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera ta vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Pardon, tu seras, pardonnez-moi, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu les verras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, C'est lui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Voilà le jeûne bien-aimé. Il s'agit de se libérer de tout suivre, de se libérer d'un mauvais cœur. Ce serait jeûner. En un mot, le jeûne, c'est l'amour du prochain et l'amour de Dieu. C'est ainsi que tu seras en train de jeûner, bien-aimé. Et le jeûne, c'est pas une période. Jeûner, c'est tous les jours de ta vie, en fait. C'est-à-dire que tu dois pratiquer la justice tous les jours de ta vie. Tu dois aimer les, euh, ton, prochain tous les jours de sa vie, de ta vie, jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Ce serait ça le jeûne. C'est pas une période, c'est pas une date, bien-aimé. On va aller lire dans Matthieu 6, pour comprendre le jeûne encore, la Bible dit ceci. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui, est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà, bien-aimé. Donc, le jeûne, c'est parce qu'on nous a pris que ce serait se séparer de la nourriture et finalement choisir un moment où tu vas soi-disant prier, croyant que tu es en train de jeûner. C'est faux et c'est une fausse interprétation. La Bible dit, quand tu jeûnes, le verset 17. Parfume ta tête et lave ton visage. Verset 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Voilà une révélation qui est là. Que les gens n'ont pas su nous donner parce que justement ils lisent les Écritures, mais ils ne cherchent pas la compréhension des Écritures. Là, parlons terre à terre. Bien aimé, parlons terre à terre. Quand on jeûne, par exemple à minuit, tu cesses de manger, tu arrêtes de manger et de boire. Vers 11h, 12h, tout le monde saura que tu n'as pas mangé. Parce qu'il y a des signes qui montrent quand une personne est affamée ou à faim. Tu vas commencer à bailler. On va sentir de la fatigue. Ton visage, ton visage serait de fait. Mais le Seigneur dit, quand tu jeûnes, ne montre pas aux gens que tu es en train de jeûner. Qu'est-ce que cela veut dire Il dit, parfume ta tête et lave ton visage. Or, là, qu'est-ce qu'il veut dire Quand je parfume ma tête, qui va, qui va sentir que j'ai parfumé ma tête C'est le voisin, c'est lui qui est en face de moi. Quand je lave mon visage et qu'il est propre, on voit que j'ai de la beauté sur le visage. Qui le constate C'est l'homme qui est en face de moi. C'est une révélation en fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon cœur doit être pur. Pourquoi Parce qu'il dit, parce qu'il dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. D'accord Donc, si j'ai lavé mon visage et que je me suis parfumé, en réalité, je montre aux gens que je suis propre. Mais lui dit, fais ceci pour ne pas montrer aux gens que tu gênes, mais à Dieu. <laughs> Donc, c'est une révélation. Ça veut dire tout simplement que ton cœur doit être pur. Parce que c'est Dieu qui voit le cœur. C'est Dieu qui sait mesurer justement le cœur d'une personne, la pureté d'une personne. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé. Donc, ça n'a rien à voir avec le charnel. Le jeûne, c'est pas se séparer de la nourriture, c'est pas euh, euh, euh, décider de ne pas manger une période. Le jeûne, c'est se laver de tout péché, de tout souillure, et de mettre son prochain comme soi-même, bien-aimé. Ce serait une façon de jeûner. Et comme je l'ai déjà dit, jeûner, c'est tous les jours de sa vie. Bien-aimé, sortons de la religion. La religion nous a tellement tués, nous a tellement enseigné des choses qui n'ont rien à voir avec l'esprit, que nous nous sommes habitués dans ces choses-là, et aujourd'hui il est difficile de se détacher de ces choses-là. Sortez de ces habitudes religieuses. Jeûner ne veut pas dire euh, ne pas manger à une certaine période. C'est pas ça le jeûne. Jeûner, c'est que tu sois humble avec autrui, avec ton voisinage ne sais que tu laves ton cœur de tout péché. ne sais que tu aimes ton prochain comme toi-même. ne sais que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Ce serait ça le véritable jeûne, bien-aimé. Donc sortons de ces habitudes religieuses. La religion nous a tellement tués. La religion nous a tellement façonnés d'une façon négative que nous n'arrivions plus à aller chercher à la source la révélation de la parole. N'oubliez pas que la parole, c'est vrai, elle est écrite, mais il y a le réma, la révélation des Écritures. Or, ce qui compte, c'est la révélation des Écritures. Ce n'est pas justement l'écriture simple. Bien-aimés, abonnez-vous à ma chaîne YouTube MG Indigné pour ne rater aucun enseignement par la grâce de Dieu que nous donnons ici et partagez cette vidéo, s'il le faut, avec des frères qui sont encore dans l'ignorance sur ce sujet pour qu'ils puissent comprendre que jeûner, n'est pas abandonner à une période, à un moment, le manger et le boire. Mais jeûner, c'est se laver de tout péché. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt.